галактикалардын ичинде жылдыздар тобу деп аталган жылдыз топтору бар топтордун эки түрү бар ачык жана шар сымал ачык формасыз жылдыз топторунун мисалы катары Плеяда тобун айтууга болот ал болжол менен 120 жылдызды камтыйт жана болжол менен 410 жарык жылы шар жылдыздар тобу туура формага ээ мисалы геркулес топ жылдызындагы M13 шар жылдыздар тобу бул топтун диаметри болжол менен 36 жарык жылын түзөт жана миллионго жакын жылдыздарды камтыйт алардын көбү биздин күнгө окшош жарыктын шооласы бул топтун жылдыздарынан бизге болжол менен жыйырма беш жыл келет